सब तारीफ कर रहे थे अपने अपने यार की सब तारीफ कर रहे थे अपने अपने यार की हमने नींद का बहाना बनाकर महफिल छोड़ दी पल भर की बातें फिर महीनों की दूरी आदत तुम्हारी भी थोड़ी तनख्वाह सी है